来，欢迎收看《天天开心五三九》哈，老爹说五三哈板路最多。来来来，我们来看一下今天五三九开的号码哈，来一六一七一八一九二一，一六一七一八一九二一。我讲你啊，这真正是安怎？你知？道？太彩垃圾贵啊，太彩吼加钱啊！啊，连开四个号码，那有人聊有啦？我来讲。 你看款哈，今天的二合，咱来看涨哎，啊，昨天的，好，昨天当天一万五千一百五十五注，一万五千一百五十五注哦，今麦那个几万注，哎，等于衰退百分之三十呢，衰退百分之三十呢，哦，有没有很夸张？好，我告诉你哦，我们来看这个，老爹给你们看这个，你看这个，有三家财券行中哎。 你知道吗？老爹直接跟你打包票，这三家绝对都电脑电脑选电电选中的。为什么？老爹常常在彩券行在那按彩券的时候，很容易开出，很容易按出什么二三四五六啊，哦啊十六、十一、十八、十九了，哦二三二四二五二六二七的，那种连号的拉萨白有没有？那个电脑很容易按得出来，真的那个连号的拉萨白真的很容易按得出来。 所以我相信这这这三家啦，哦，应该啦，都是电选中的啦，哦，都是电选中的啦，哦，没有这种天选之人哦，必败哦，当必掉这里这里十六十七十八十九，冇啦卖好小啦啊，太宰力拉杀鬼，哦，今天力拉杀鬼，哦，真能夸张啊，哦，来我们来看来，我们来回到自己来看板路，好啦，我老弟把它调好，好来，我们开始来看板路。 毫无板路可言的， <laughs> 毫无板路可言。你看一六啦，吼，你讲大家几加追啊，啦，合理啦，吼，你出来啊，吼，一六一九啦，来，讲正，一六一九对江东父老是有交代的。阿张，我们上一期在讲一六啦，差不多该开了，有没有？我们那时候在讲，在聊一六啦，有没有？好，一六一七一八确实都有聊到。 但却没有把它认为它是一个重点之中的一个板路，哦，确实，但是没有把它列为重点之中的一个板路啦，对不对？哦，不要来讲那种拿后话啦，有就有，没有就没有。昨天在聊一五一六有机会，有没有？好，那一七可以，有没有？好，好，昨天都在都在讲这个啊，啊，一八有没有？有没有？好，板路乖宝宝，十期十期，好来去看回放，好，如果硬要牵扯对。 我确实昨天有涨到这三个号码，但是万万没想到一六一七一八一九啊，你扣哎连手给你扣来哦，真的很夸张，真的很夸张。好，我们拿出历史记录，好自己大家自己查，因为这个网页没办法，这个要网上查哈。有些人他的可以查到一百组、两百组、三百组以前的号码哈。记不记得有开五六七八，有开七八九十？哦好。 不管怎样，开零号的下一期会开什么？两种号码，尾数牌，不然就是零号牌。尾数牌，不然就是零号牌。好，所以啊，你看哦，今天的牌就开始了。你看六月八号，我们来看这个游艇的阿贤，二七三七。嗯，尾数二七三七，然后二七三七，好。 哦，三七一起有可能会开哦。如果照上面的模式走的话，三七有可能哦。哦，哦，三天机会很大哦。哈，那二七，哦，二七，嗯，好，我们来看这个熊大来了，一九三四，一九三四。我说真的啦，哈，现在你要跟我讲说板路牌什么的，今天就叫做板路大洗牌啦。今天应该这样讲啊，就是拿出大家自己曾经养的牌。 还没有开的，继续来给他养养看。今天我相信呢，哈，那个五三九不会中多，二合也不会中多大注，因为今天大家一定会这样下小小的，然后下的那种意愿不会很高。为什么？没有板路而言啊。今天会下的人就是在抓尾数，哦，今天会抓下的人就抓尾数。哦，像是熊大来的一九，哦，一九抓连庄有啊，有板路有，对不对？好好三四。 三四叠加，哦，连连亏三个有无吼？啊，三三偌二拍死，势老爹即妈看我， <laughs> 老爹即妈看我，哦哦。后来我们来看这个金先生，Mickey 这金先生，哇，空七离七，有啊，又是七尾有无？空七离七，刚刚也有人叫二七嘛，你刚刚讲二七三七嘛，啊，零七二七喏，七尾就冲上来啦，有没有？好，下一个零号。 来看这个层层的，他就讲零一零二空一空二的，哦啊空一有无有啊，五 G 啊五 G 啊，有没有机会？有机会啊，对不对？哦空一空二啊，哦他抓零号，走零号组的，哦来我们看这个工程，他就走不一样的零零，他就走不一样尾数了，他走一零二零一空一空一空一空。 今天抓一零二零要把它补开出的真的是蛮多的，好一零二零要出来的，所以讲坦白讲，今天一零二零三零还是会这样子，直接封牌。好一零二零三零今天会直接封牌。好来看这个小金刚零一二一三一，你看他抓的是一尾零一二一三一，哦，你看一粒 I 是一位，哇，好，所以我就说今天哈会很多的都是这样子，大家都开始这样抓练哈，你看。 我们看这个贝克汉，你看零七零八，有点零七零八，哦，起码零八我给不出来，哦，今天不用来讲，今天要硬要讲什么板路可以，真的没什么板路可以抓啊，哦，真的没什么板路可抓啊。来，我们看这个南珠汉，你看二七二八抓连号。 抓零号二七二八，所以今天的牌哈，我们讲一个实在的，哦，机会会来自于哪里？连号带尾数，连号带尾数，今天的热门都是连号带尾数。然后我们来看大家最比较想喜欢看的佳佳跟艾博你看今天的佳佳零八，哎，今天零八很多人抓呢，哦，佳佳零八哦，空白礼拜 哎，我我我我蛮喜欢的，我觉得空白五，我今天很多人抓礼拜，礼七礼拜那个礼拜，礼拜，然后二七二八二九，好啊，零七零八那个礼拜有机会哦，哦有机会哦，哦今天仔细看到今天报零八的很多，我们来我们看这个会会，零六零八空六空白，我空六空空六空白，我哎仔细看今天零八很多人报。 今天零八很多人报，哦，你看我看到这个花田喜事，这个花田，一九二零，哦，他就是把它带一个那么久没有出的，看看一九会不会把它带下来，然后一九二零看看能不能把它带下来，有没有看有没有机会把它带下来？所以今天哦，其实老爹的一个总结是这样子的，好，老爹的总结是这样子的，就是说我觉得哈，连号带尾数。 大家仔细做去做斟酌，好，连号带尾数，哦，好，来，时间秀姐就给你啊，哦，到时候我们小编会把最后十个号码统一整理上去，哦，然后让大家来去了解，来去参考，哦，啊，祝大家，哦，勇得三星，然后呢，横闯四星，夺夺得五星，哦，大满贯这样子， <laughs> 好，我们下周见，拜拜。